που με τράβηξε σε σένα Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω Ούτε τα λόγια σου είναι τρελή επιμονή σου Πώς είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου Αχ να τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, αυτή η αγάπη για επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει να ξέρες να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο τι μου έχει δώσει να ξέρες και πού να φανταστείς αγάπη μου τρελή να με ζητάς μην κουραστείς